真っ白な血が流れ出した足元を這いそれは土に吸い込まれた真緑の花が咲き誇ったなんて素敵な日だってはしゃぎ踊った から見れば哀れな操り人形みたいに全てを監視できないからそれはただの誰れ 青い方の答えしわが声に点滅を繰り返す黄金の蝶が乱れ舞うやっと迎えに来たってはしゃぎ叫ぶ周りから見れば惨めな奇世界人形みたい 景色で